una tristesa total i absoluta i el que hem de fer, jo crec ara les administracions públiques és ajudar al màxim a les famílies a passar aquesta situació tan difícil perquè són aquests dies d'espera i posar-s'hi tots els suports des del punt de vista psicològic i d'ajut, tant aquí, a nivell de Castelldefels, de l'aeroport, com el que hem fet pues, doncs, també a nivell de França,